resulta más fácil abandonarte a las drogas que enfrentarte a la vida. Es más fácil robar lo que uno quiere que ganárselo. Pegar a un niño que enseñarle. Por otro lado, el amor requiere esfuerzo, trabajo.